درود دوستان انگلیسی مثل آب خوردن اینجاست و یک درس دیگر از سری درس های چهار هزار لغت اساسی و مهم انگلیسی و البته این سری از درس ها پرتکرارترین و مهمترین و پرکاربردترین لغت ها در انگلیسی رو به شما آموزش میده و همونطور که قبلا هم عرض کرده بودیم بهترین راه یادگیری لغت این است که هر لغت رو در عبارت یا یک جمله یاد بگیرید به این دلیل که در ذهن شما ماندگارتر خواهد بود اگر این درس رو به صورت اتفاقی دارید میبینید فراموش نکنید که با subscribe کردن کانال انگلیسی مستاب خوردن و فشردن آیتم notification میتونید جز اولین نفراتی باشید که کلیپ های آموزشی به دست شما برسه و بتونید از اونها استفاده بکنید همونطور که هزاران بار تکرار کردیم و باز هم تکرار میکنیم ولی خب بعضیا توجه نمیکنن بعد میگن خدا یا من چرا زبانم پیشرفت نمیکنه خدایا من چرا یاد نمیگیرم قربونت برای اینکه شما از روش استفاده نمی کنی شما روش خودت رو میری شما راه خودت رو میری ما داریم به شما میگیم روش درست تمرین و یادگیری این است که بنویسی این است که بیان بکنی اگر شما تشریف ببری باشگاه و فردی که داره وزن نمیزنه رو نگاه بکنی اتفاقی در بدن شما نخواهد افتاد شما باید خودت وزنه بزنی خودت باید تمرین کنی خودت باید انرژی بگذاری خودت باید زمان بگذاری برای یادگیرید یادگیری زبان هم دقیقا مثل باشگاه رفتنه اونجا عضلات بازو و پشت بازو و نمیدونم ساق و فلانجا و بهمانجا رو تقویت میکنی در یادگیری زبان عضلات زبانی و دهانی و ایندکس گذاری ذهنی و ارتباط بین مغز و عضلات زبانی و دهانی و ذهنیت رو قرار میکنی و تقویت میکنی پس تا زمانی که تمرین نکنی خروجی نداشته باشی خروجی یعنی چی یعنی نوشتن بیان کردن و مقایسه نکنی با نحوه بیان و تلفظ در یک کلیپ یا یک کلیپ مرجع مثلا همین درس نمیتونی اشتباهاتت رو پیدا بکنی و رشد کنی پس ما روش رو داریم میگیم دیگه خود دانی قربونت برم بپردازیم به درس پنج از سری درس های چهار هزار لغت اساسی و مهم و پرتکرار و خیلی خفن انگلیسی هند هند دست هند Raise your هند raise your hand raise یعنی بالا رفتن یا بالا آوردن your مال تو hand دست raise فعله و در ابتدای جمله اومده ساختار امری یعنی بالا بیار بالا بیار your hand دستت رو raise your hand دستتان را بالا بگیرید raise your hand raise your hand Who wants to play a hand of poker? Who wants to play a hand of poker? Who یعنی چه فردی چه کسی wants میخواهد want فعل جمله است و یعنی خواستن حالا چرا اس سوم شخص گرفته دلیلش اینه که who در انگلیسی به عنوان سوم شخص در نظر گرفته میشه who wants یعنی کی میخواد to play که بازی کنه play یعنی بازی کردن a hand یک دست of از poker بازی پوکر a hand of poker یه دست پوکر who wants to play کی میخواد بازی کنه a hand of poker یه دست پوکر who wants to play a hand of poker who wants to play a hand of poker might might ممکن بودن توانایی قدرت might I might come and visit you next year. I might come and visit you next year. I might یعنی من ممکنه ممکنه یه کاری رو انجام بدم. کدوم کار؟ come آمدن and و visit visit یعنی ملاقات کردن عزیز دلم تلفظش ویزیت نیست visit ایهاش بین ای و ا visit یعنی ملاقات کردن you تو next بعدی year سال next year سال آینده I might come and visit you next year من ممکن است سال دیگر بیایم و شما را ببینم I might come and visit you next year. I might come and visit you next year. Do not go any closer. It might be dangerous. Don't go any closer. It might be dangerous. Do not go یعنی نرو ساختار امریه ولی حالت منفی تو فارسی بهش میگیم ساختار نه به طرف میگه یه کاری رو نکن Don't go نرو Any هر Closer Close یعنی نزدیک و Closer یعنی نزدیکتر Any closer یعنی ذره نزدیکتر It might آن ممکن است Be dangerous Dangerous یعنی خطرناک It might be dangerous اون ممکنه خطرناک باشه. Don't go any closer. It might be dangerous. اصلا نزدیکتر نرو. ممکن است خطرناک باشد. Don't go any closer. It might be dangerous. Don't go any closer. It might be dangerous. American American امریکایی American Emma's husband is an American. Emma's husband is an American. Emma apostrophe s husband این دیگه چیه؟ اما apostrophe s برای بیان مالکیت چیزی به نسبت انسان در اینجا استفاده شده. husband یعنی شوهر. Emma's husband یعنی شوهر اما is است an American یک امریکایی آقا چرا گفتی an American چرا نگفتی a American دلیلش اینه که اگر کلمه ای که میخوایم آرتیکل قبلش بیاریم صدادار گفتاری باشه و در اینجا A در American به این دلیل از آرتیکل AN استفاده میکنیم An American یعنی یک امریکایی Emma's husband یعنی همسر اما یا شوهر اما Emma's husband is an American شوهر اما یک امریکایی است. اماز husband is an American. اماز husband is an American. I like American culture. I like American culture. I like یعنی من دوست دارم خوشم میاد. American امریکایی. Culture یعنی فرهنگ. American culture یعنی فرهنگ امریکایی I like American culture من فرهنگ امریکایی را دوست دارم I like American culture I like American culture show show نشان دادن نمایش نمایش دادن show I will show you. I will show you. I will یعنی ساختار آینده show نمایش دادن I will show یعنی من نشون خواهم داد من نمایش خواهم داد you به تو I will show you این جمله در دو حالت استفاده میشه حالت تهدید یعنی حالیت میکنم نشونت میدم همچنین حالت عادی مثلا فلان چیزو که خریدم بهت نشون میدم I will show you. نشانت خواهم داد. I'll show you. I'll show you. Show me another example. Show me another example. Show me یعنی به من نشان بده فعل show در ابتدای جمله اومده show me یعنی به من نشان بده another یعنی دیگری یا دیگر example یعنی مثال دوستان تلفظ example پا دقت بکنید آخرش پل نیست example یعنی مثال show me another example مثال دیگری یا نمونه دیگری به من نشان دهید show me another example show me another example part part بخش قسمت جزء پاره part I am looking for a part-time job. I'm looking for a part-time job. I'm looking یعنی من دارم نگاه میکنم ساختار حال استمراریه و عبارت I'm looking for یعنی من به دنبال چیزی دارم میگردم دنبال چی؟ A part-time job job که یعنی کار یا شغل part time یعنی نیمه وقت یا پاره وقت full time یعنی تمام وقت part time یعنی پاره وقت یا نیمه وقت I'm looking for a part-time job من دارم دنبال یک کار پاره وقت میگردم I'm looking for a part-time job I'm looking for a part-time job Learning English is a part of my daily routine. Learning English is a part of my daily routine. Learning یعنی یادگیری English انگلیسی Learning English یعنی یادگیری انگلیسی is است a part یک بخش of از my مال من daily دی یعنی روز دیلی یعنی روزانه روتین یعنی روتین روال دیلی روتین یعنی روتین روزانه Learning English is a part of my daily routine یادگیری انگلیسی یک قسمت از روتین روزانه من است Learning English is a part of my daily routine Learning English is a part of my daily routine Against against در برابر در مقابل مخالف زد against Are you for or against my idea? Are you for or against my idea? Are you یعنی آیا تو هستی for برای و در اینجا حامی معنی میده or یا against مخالف یا در برابر my idea idea یعنی ایده تفکر دیدگاه against my idea یعنی مخالف دیدگاه من یا مخالف ایده من are you for یعنی آیا حامیش هستی or یا against my idea مخالف ایده من are you for or against my idea آیا شما موافق یا مخالف ایده من هستید are you for or against my idea Are you for or against my idea? I am against your plan. I'm against your plan. I am من هستم against مخالف یا در مقابل your plan در فارسی میگیم پلن ولی تلفظ درست انگلیسیش اینجوریه plan پلن بین پی و ال صدایی وجود نداره ما هم اجازه نداریم از خودمون صدا اضافه کنیم پس میشه plan، your plan یعنی برنامه تو پلن تو I'm against your plan من مخالف برنامه شما هستم I'm against your plan I'm against your plan place place محل مکان در محل قرار دادن place You are in a safe place. You are in a safe place. You are یعنی هستی in در a یک safe یعنی ایمن امن place یعنی مکان در مورد تلفظ place دوباره پی و ال بینشون صدا وجود نداره پس میشه place safe place یعنی مکان امن you are in a safe place شما در یک محل امن هستید you are in a safe place you are in a safe place We will come to your place. We will come to your place. We will come یعنی ما خواهیم آمد. ساختار آینده ساده است. We will come یعنی ما خواهیم آمد. کجا؟ To به your place. Place که گفتیم یعنی مکان. Your place مکان تو. We will come to your place. ما به محل شما خواهیم آمد. We will come to your place. We will come to your place. such such چنین این چنین such That is such a good film That's such a good film That is یعنی آن است در مورد چیزی صحبت میکنه و اشاره میکنه بهش That is آن است Such چنین a یک good خوب فیلم فیلم یعنی فیلم تو فارسی میگیم فیلم ولی تلفظ درست انگلیسیش اینجوریه فیلم A good film یعنی یک فیلم خوب That's such a good film آن چنین فیلم خوبی است That's such a good film That's such a good film He is such an idiot. is such an idiot. هی یعنی اوی آقا نمیگیم کی اوی آقا is است such چنین ان آرتیکل AN ان به این دلیل که حرف بعدیش صدادار گفتاری یعنی ای در ایدیت ایدیت یعنی احمق وای وای وای چه حرف بعدی ان ایدیت یعنی یک احمق ساچ ان idiot یعنی چنین آدم احمقی هی is such an idiot او چنین آدم احمقی است هی is such an idiot He's such an idiot. Again. Again. دوباره مجدد. Again. Do it once again. Do it once again Do it یعنی انجامش بده فعل do در ابتدای جمله اومده ساختار امری داره it اون کاره رو حالا یه کار خوبی کردی میگه do it انجامش بده once یک بار again دوباره once again یعنی یک بار دیگه do it once again یک بار دیگر یا دوباره انجامش بده do it once again do it once again Please come again. Please come again. پلیز که یعنی لطفا بارها گفتیم پیلیز نیست بازم تو کلاسه شنیده میشه زبان آموزان میگن پیلیز حتی زبان آموزان تو سطح های بالا آقا پیلیز نیست Please بین P و L صدایی نیست پس میگیم please لطفا کام آمدن اگن دوباره کام اگن یعنی دوباره بیا Please come again. لطفاً دوباره تشریف بیارید قدمتون روی چشمان ما Please come again. لطفاً دوباره بیایید لطفاً دوباره تشریف بیاورید Please come again. Please come again. few few کمی اندک کم few I usually have few friends. I usually have few friends. I usually یعنی من معمولا usually یعنی معمولا have دارم few اندک friends دوستان few friends یعنی دوستان کمی I usually have few friends من معمولا دوستان کمی دارم یا من معمولا دوستان اندکی دارم. I usually have few friends. I usually have few friends. Trust few people. Trust few people. Trust یعنی اطمینان کردن، اعتماد داشتن. Trust تلفظ درستشه. تراست نیست تراست یعنی اعتماد داشتن یا اطمینان داشتن فیو اندک پیپل افراد پیپل تلفظ درستش دوباره پی و ال صدای بینش نیست پس پیپل پیپل اشتباهه پیپل پال پال پیپل Trust few people به افراد کمی اعتماد کن Trust few people Trust few people کیس کیس مورد جعبه قاب پوسته کیس You are wrong in this case. You are wrong in this case. You are تو هستی wrong اشتباه یا خطا You are wrong یعنی حق با تو نیست یا اشتباه میکنی. In this case در این مورد. You are wrong in this case. شما در این مورد اشتباه میکنید. You are wrong in this case. You are wrong in this case. I want to buy a case of beer. I want to buy a case of beer. I want من میخواهم to buy بخرم a case یک جعبه of beer از آبجو a case of beer یعنی یک جعبه از آبجو یا یک جعبه آبجو I want to buy من میخواهم بخرم a case of beer یک جعبه آبجو I want to buy a case of beer من میخواهم یک جعبه آبجو بخرم I want to buy a case of beer. I want to buy a case of beer. week week هفته week I bought it last week. I bought it last week. I bought گذشته I buy فعل بای یک فعل بیقاعده است و از وقتی که در زمان گذشته بیان میشه شکلش تغییر پیدا میکنه میشه bought I bought یعنی من خریدم it اون چیزه رو last گذشته یا آخرین week هفته last week یعنی هفته گذشته I bought it last week من هفته گذشته آن را خریدم I bought it last week I bought it last week. I go to London once a week. I go to London once a week. I go یعنی من میروم to London به لندن. London تلفظ درست لندن در انگلیسی. Once یک بار a week یک هفته once a week یعنی یک بار در هفته I go to London once a week من هفته یک بار به لندن می روم I go to London once a week I go to London once a week company company شرکت همراهی کردن با فردی company We are working in this company. We are working in this company. We are ما هستیم. We are working ما داریم کار میکنیم. ساختار حال استمراری. Work کار کردن. Working حالت ing. In در this in company شرکت. In this company یعنی در این شرکت We are working ما داریم کار میکنیم We are working in this company ما داریم در این شرکت کار میکنیم We are working in this company We are working in this company No smoking is company policy No smoking is company policy. No smoking یعنی سیگار نکشیدن. Smoke یعنی دود کردن یا سیگار کشیدن. No smoking یعنی سیگار نکشیدن. No برای منفی کردنش اومده. Is است company policy. Policy یعنی سیاست. Company policy یعنی سیاست شرکت. No smoking is company policy. سیگار نکشیدن قانون شرکت است. No smoking is company policy. No smoking is company policy. System, system, system, system. This system works fine. This system works fine. This این system, system, works کار میکند اس سوم شخص فعل جمله گرفته و داره اشاره میکنه به this system و this system حالت سوم شخص در اینجا در نظر گرفته میشه works کار میکند fine به خوبی یا خوب This system works fine این سیستم خوب کار میکند This system works fine This system works fine This hotel has a great heating system. This hotel has a great heating system. This hotel یعنی این هتل استرس روی بخش دوم در تل هتل و نباید بگید هتل خیلی رایج این اشتباه هز دارد چرا گفتیم هز چون فائل سوم شخصه یعنی this hotel سوم شخص پس هز استفاده میشه a great یک عالی هیتینگ گرمایشی سیستم سیستم هیتینگ سیستم یعنی سیستم گرمایشی a great heating system یک سیستم گرمایشی عالی This hotel has a great heating system. این هتل یک سیستم گرمایشی عالی دارد. This hotel has a great heating system. This hotel has a great heating system. Each each هر هر یک each brush your teeth after each meal brush your teeth after each meal brush یعنی فرچه بزن یا مسواک بزن your مال تو teeth ها tooth یعنی یه دونه دندون teeth حالت جمعشه یعنی ها after بعد از each هر میل وعده غذایی each meal یعنی هر وعده غذایی after each meal بعد از هر وعده غذایی brush your teeth دندانهایت را مسواک بزن after each meal بعد از هر وعده غذایی brush your teeth after each meal بعد از هر وعده غذایی دندانهایتان را مسواک بزنید brush your teeth after each meal brush your teeth after each meal I am thinking of you each moment. I'm thinking of you each moment. I am thinking یعنی من دارم فکر میکنم یه کار استمراری پس از زمان حال استمراری استفاده میکنیم of you از تو یا درباره تو I'm thinking of you من دارم به تو فکر میکنم each moment each هر moment لحظه each moment یعنی هر لحظه I'm thinking of you each moment من دارم به تو فکر می کنم هر لحظه I'm thinking of you each moment I'm thinking of you each moment right right راست سمت راست درست حق right I think you are right. I think you are right. I think یعنی من فکر می کنم. تلفظش think نیست و همچنین think هم نیست. think ایش بین ای و ا. think you to are هستی right درست. You are right یعنی حق با توه. I think you are right. فکر کنم حق با توست. فکر کنم تو درست میگویی. I think you are right. I think you are right. Lie on your right side. Lie on your right side. Lie یعنی آرمیدن یا لمیدن دراز کشیدن on در your مال تو right راست side طرف right side یعنی طرف راست سمت راست lie on your right side سمت راستتان دراز بکشید lie on your right side lie on your right side program program برنامه دستور کار برنامه نوشتن program This TV program is interesting. This in TV تلویزیون program برنامه TV program یعنی برنامه تلویزیونی is است interesting interesting یعنی جالب This TV program is interesting این برنامه تلویزیونی جالب است. This TV program is interesting. This TV program is interesting. What is your favorite program? What's your favorite program? What is یعنی کدام است یا چه است Your مال تو favorite مورد علاقه program برنامه favorite program برنامه مورد علاقه Your favorite program برنامه مورد علاقه شما What's your favorite program برنامه مورد علاقه شما چیست What's your favorite program What's your favorite program? Here Here شنیدن Here Do you hear me? Do you hear me? Do you یعنی آیا شما انجام میدید و do در قالب فعل کمکی برای سوالی کردن اومده. Do you یعنی آیا شما یه کاری رو انجام میدید؟ کدوم کار؟ Hear شنیدن می مرا Do you hear me؟ یعنی آیا صدای مرا میشنوی؟ آیا مرا میشنوی؟ Do you hear me؟ آیا صدای مرا میشنوی؟ Do you hear me? Do you hear me? Do you hear something? Do you hear something? Do you hear یعنی آیا شما میشنوید something چیزی something کلمه است که از ترکیب دو کلمه some یعنی برخی یا بعضی thing یعنی چیز something یعنی یه چیزی یه چیز نامشخص Do you hear something یعنی آیا صدایی میشنوید Do you hear something Do you hear something Question question سوال question May I ask a question? May I ask a question? May I یعنی آیا ممکنه من یه کاری رو انجام بدم؟ چه کاری؟ ask پرسیدن a question یک سوال تلفظ question رو دقت بکنید question نیست question A question یعنی یک سوال. May I ask a question؟ آیا ممکنه من یک سوال بپرسم؟ May I ask a question؟ May I ask a question؟ Do you have a question? Do you have a question? Do you have یعنی آیا شما دارید a یک question سوال Do you have a question? آیا شما سوالی دارید؟ Do you have a question? Do you have a question? During During در طی در طول در حین در خلال During Be careful during the trip. Be careful during the trip. Be careful یعنی مراقب باش. بی یعنی بودن یا شدن و در اینجا در ابتدای جمله اومده یعنی باش. Careful. Careful یعنی مراقب یا با دقت. تلفظ درستش careful. Full. Careful اشتباهه. Be careful یعنی مراقب باش. During یا jeering هم jeering گفته میشه هم during ولی خب قاعدتا استانداردش during during یعنی در خلال در طول the trip trip یعنی سفر اون سفره چرا میگیم اون سفر خاص چون از THE استفاده شده during the trip یعنی در خلال اون سفر be careful during the trip در طول سفر مراقب باش be careful during the trip be careful during the trip You are not allowed to talk during the exam. You are not allowed to talk during the exam. You are یعنی تو هستی. You are not یعنی نیستی. Allowed اجازه داده شده. Allowed گذشته فعل allow یعنی اجازه دادن you are not allowed یعنی به شما اجازه داده نشده ساختار مجهوله you are not allowed به شما اجازه داده نشده to talk که صحبت بکنه talk یعنی صحبت کردن during در خلال the exam اون امتحانه THE اشاره میکنه به یک آزمون خاص که دارن در موردش صحبت میکنن مثلا مراقب داره به شما میگه You are not allowed to talk during the exam شما اجازه ندارید در حین امتحان صحبت کنید You are not allowed to talk during the exam شما اجازه ندارید در حین امتحان صحبت کنید You are not allowed to talk during the exam You are not allowed to talk during the exam play play بازی کردن بازی play Let us play football Let's play football Let us یعنی به ما اجازه بده یا بیا فلان کارو بکنیم کدوم کار play play یعنی بازی کردن تلفظش رو دقت کنید play نیست play play یعنی بازی کردن فوتبال Let's play football بیا فوتبال بازی کنیم Let's play football Let's play football I play golf every other day. I play golf every other day. I play یعنی من بازی می کنم golf every هر other دیگری day روز every other day یعنی یک روز در میان این قاعده در کلیت زمانها در انگلیسی صدق میکنه و استفاده میشه مثلا اگر every other night بود میشه یک شب در میان یا اگر every other week بود میشه یک هفته در میان پس این قاعده خیلی در انگلیسی استفاده میشه و کاربرد داره every other day یعنی یک روز در میان I play golf every other day من یک روز در میان گلف بازی می کنم. I play golf every other day. I play golf every other day. Government Government دولت حکومت Government Peter works for the government. Peter works for the government. پیتر یعنی یه آقایی به نام پیتر ورکس کار میکند S سوم شخص به خاطر اینکه در مورد پیتر سوم شخص داریم صحبت میکنیم پس فعل work S سوم شخص گرفته for برای the government the government منظور همون دولت یا حکومتی که دارن در موردش صحبت میکنن government اگر دقت بکنید انش به صورت بسیار مخفف تلفظ میشه یا تو دماغی government یعنی حکومت Peter works for the government پیتر برای حکومت کار می کند Peter works for the government Peter works for the government The two governments signed an agreement. The two governments signed an agreement. The two یعنی آن دوتا governments دولت ها یا حکومت ها ساین امضا کردن یا نشاندار کردن و در اینجا در زمان گذشته استفاده شده یعنی امضا کردند یعنی گفتیم signed امضا کردند ان آرتیکل an به دلیل اینکه حرف بعدش صدادار گفتاری یعنی A در agreement agreement یعنی توافقنامه یا چیزی که باهاش موافقت کردن signed an agreement یک توافقنامه را امضا کردن the two governments signed an agreement دو دولت یک توافقنامه امضا کردند the two governments signed an agreement The two governments signed an agreement. run run دویدن اجرا کردن ران Thanks God we are able to run Thanks God we are able to run Thanks یعنی سپاس یا سپاسگزاری کردن Thanks God God با جی بزرگ وقتی نوشته میشه اشاره به خداوند یکتا داره اگر با جی کوچیک نوشته بشه اشاره میکنه به خدایگان مثلا خداهای هندی ها که چند تا خدا ممکنه داشته باشن thanks God یعنی خدا را سپاس we are ما هستیم able able یعنی قادر توانمند پس در مورد تلفظش able able یا able نیست able we are able ما قادریم ما توانمندیم to run که بدویم thanks God we are able to run خدا را سپاس ما قادریم بدویم thanks God we are able to run thanks God we are able to run We are running for the bus. We are running for the bus. We are running یعنی ما داریم میدویم. فعل ران در حالت ing اومده و همونطور که میبینید یه ان هم بهش اضافه میشه. We are running. ما داریم میدویم. For برای the bus اون اتوبوسه. We are running for the bus. ما داریم برای رسیدن به اتوبوس میدویم. We are running for the bus. We are running for the bus. small small کوچک اندک کم جزئی small This shirt is too small for me. This shirt is too small for me. This in shirt پیراهن is است too بیش از اندازه small کوچک for برای می من نکته تلفظی رو دقت داشته باشید small اس ابتداش بدون صدا تلفظ میشه یعنی نمیتونید بگید small small small small too small یعنی بیش از اندازه کوچیک This shirt این پیراهن is too small خیلی کوچیکه بیش از اندازه کوچیکه This shirt is too small for me این پیراهن برای من خیلی کوچک است This shirt is too small for me This shirt is too small for me Can you see that small house? Can you see that small house? Can you یعنی آیا شما میتونید see ببینید that آن small کوچک house ساختمان خانه small house یعنی اون خونه کوچیگه that small house داره اشاره میکنه میگه اون خونه کوچیگه مثلا داره آدرس میده به شما can you see یعنی آیا میتونی ببینی that small house اون خونه کوچیگه رو can you see that small house آیا میتوانی آن خانه کوچک را ببینی can you see that small house can you see that small house number number شماره عدد شمردن رقم number I forgot your phone number I forgot your phone number I forgot گذشته I forget forget یعنی فراموش کردن گذشتش چون به این دلیل که فعل بیقاعده است تغییر شکل پیدا میکنه میشه forgot forgot یعنی فراموش کردن در زمان گذشته your مال تو phone تلفن number شماره phone number یعنی شماره تلفن I forgot your phone number من شماره تلفنت را فراموش کردم I forgot your phone number I forgot your phone number What number bus do I take? What number bus do I take? What یعنی کدام یا چه چیز number شماره What number یعنی کدام شماره bus اتوبوس What number bus اتوبوس کدوم شماره یا اتوبوسی که چه شماره ای داره یا اتوبوس با چه شماره ای Do I take من باید بگیرم یا در اینجا من باید سوار شوم. What number bus do I take? اتوبوس شماره چند را باید سوار شوم؟ What number bus do I take? What number bus do I take? off off خاموش دور مرخصی off Look, the TV is off. Look, the TV is off. Look یعنی نگاه کردن، نظر افکندن و فعل در ابتدای جمله اومده ساختار امری داره یعنی نگاه کن. The TV اون تلویزیونه، تلویزیون مشخص چون از THE استفاده شده is است off خاموش. The TV is off. تلویزیون خاموشه. Look, the TV is off. ببین تلویزیون خاموش است. Look, the TV is off. Look, the TV is off. Jack is off today, staying at home. Jack is off today, staying at home. Jack یعنی آقایی به نام Jack is است off مرخصی today امروز staying یعنی ماندن staying حالت ing فعل stay یعنی ماندن at در home خانه staying at home یعنی در خانه ماندن Jack is off today jack امروز مرخصی است staying at home در خانه مانده Jack is off today staying at home jack امروز مرخصی است در خانه مانده Jack is off today staying at home Jack is off today staying at home Always Always همواره همیشه Always There is always a next time. There's always a next time. There is یعنی وجود دارد آنجا. Always همواره یا همیشه ا یک next بعدی time دفعه زمان next time یعنی دفعه بعدی there's always همواره وجود داره a next time یه دفعه بعدی there's always a next time همیشه دفعه بعدی وجود دارد there's always a next time there's always a next time You can always count on me You can always count on me You can یعنی تو می توانی always همواره همیشه count حساب کردن on روی می من count on me یعنی حساب کردن روی من you can count on me تو می توانی روی من حساب کنی you can always count on me تو همیشه می توانی روی من حساب کنی you can always count on me you can always count on me move move حرکت کردن جابجا شدن حرکت دادن move Please move your car out of here. Please move your car out of here. please یعنی لطفاً move جابجا کردن your car ماشین شما out بیرون of از here اینجا out of here یعنی بیرون از اینجا Please move your car. لطفاً ماشینتون رو جابجا کنید. Out of here. به بیرون از اینجا. Please move your car out of here. لطفاً ماشینت را از اینجا به بیرون جابجا کن. Please move your car out of here. Please move your car out of here It is too cold. I cannot move my fingers. It's too cold. I can't move my fingers. It is یعنی آن است. Too cold. بسیار بیش از حد سرد. Cold یعنی سرد. Too cold یعنی خیلی سرد. بیش از حد سرد. I cannot من نمیتوانم move جابجا کنم حرکت بدم my fingers finger یعنی انگشت fingers یعنی انگشتان my fingers انگشتان من I can't move my fingers من نمیتوانم انگشتانم را تکان دهم It's too cold I can't move my fingers خیلی سرد است نمیتوانم انگشتانم را حرکت دهم It's too cold I can't move my fingers It's too cold. I can't move my fingers. Night. Night. شب. Night. Have a nice night. Have a nice night. Have یعنی داشتن. A یک nice خوب یا زیبا. Night شب. Nice night یعنی شب زیبا. Have a nice night یعنی شب خوبی داشته باشید آرزو می کنید که شب خوبی داشته باشه طرف Have a nice night شب خوبی داشته باشید Have a nice night Have a nice night We stayed up all night We stayed up all night We ما stayed گذشته فعل stay یعنی ماندن stay up یعنی بیدار ماندن we stayed up یعنی ما بیدار ماندیم all night تمام شب we stayed up all night ما کل شب را بیدار ماندیم we stayed up all night we stayed up all night live live زندگی کردن live Where do you live? Where do you live? Where یعنی کجا do you شما انجام میدید live زندگی کردن You do live یعنی شما زندگی می کنید. Do you live یعنی آیا زندگی می کنید؟ Where do you live؟ شما کجا زندگی می کنید؟ سوال بسیار رایجیه. نه تنها این سوال و این جمله کل عبارت هایی که در این درس ها خدمت شما تقدیم میشه کاربردی و مفید و ارزنده هستند. فراموش نکنید طبق روشی که اول درس گفتیم تمرین کنید تا رشد خوبی در یادگیریتون داشته باشید. Where do you live؟ شما کجا زندگی می کنید؟ Where do you live? Where do you live? We live in this city. We live in the city. We live یعنی ما زندگی می کنیم in در this in city شهر This city یعنی این شهر در مورد تلفظ live دقت بکنید تلفظ ای در live به صورت کوتاه بین ای و ا یعنی به این صورت باید تلفظ بکنید live live و اگه یک کم بکشیدش یعنی بگید لیو، میشه ترک کردن پس با یک تغییر تلفظی معنی کلمه عوض میشه حواستون باید باشه live یعنی زندگی کردن We live in the city ما در این شهر زندگی میکنیم We live in the city We live in the city. Mr. Mr. آقا عنوان برای آقایان Mr. Let me introduce you Mr. Jackson. Let me introduce you Mr. Jackson. Let me یعنی به من اجازه بده let یعنی اجازه دادن و در ابتدای جمله اومده ساختار امری داره let me یعنی به من اجازه بدید introduce introduce یعنی معرفی کردن you به شما Mr آقای جکسن آقای جکسون Let me introduce you Mr. Jackson. اجازه دهید آقای جکسن را به شما معرفی کنم. Let me introduce you Mr. Jackson. Let me introduce you, Mr. Jackson. Good afternoon, Mr. Mendoza. Good afternoon, Mr. Mendoza. Good afternoon یعنی بعد از ظهر به خیر. afternoon یعنی بعد از ظهر مستر آقا مندوزا اسم خاصه و همونطور که میبینید اسمهای خاص با حرف اول به صورت بزرگ باید نوشته بشن مستر مندوزا که همینطور میبینید آقای مندوزا حرف اول به صورت بزرگ نوشته شده و همچنین عنوان مستر که به صورت MR در انگلیسی نوشته میشه حرف اول به صورت بزرگ نوشته باید بشه Good afternoon Mr. مندوزا. بعد از ظهر به خیر آقای مندوزا Good afternoon Mr. Mendoza Good afternoon, Mr. Mendoza. Point Point نقطه محل نقطه نظر نکته Point I agree with you on this point. I agree with you on this point. I agree یعنی من موافقم agree یعنی موافقت کردن I agree یعنی من موافقم with با you تو on در this این point نقطه this point یعنی این نقطه یا این نقطه یا این نقطه نظر I agree with you من با تو موافقم on this point در این نقطه یا در مورد این نقطه. I agree with you on this point من با شما در مورد این نکته موافقم. I agree with you on this point. I agree with you on this point. Yes, I can see your point. Yes, I can see your point. Yes که یعنی بله I can من میتونم see ببینم یا در اینجا درک کنم Your point نکته شما رو نقطه نظر شما رو Yes I can see your point بله من میتوانم نقطه نظر شما را درک کنم Yes I can see your point Yes I can see your point Believe believe باور کردن، اعتقاد داشتن، عقیده داشتن. believe believe in yourself believe in yourself believe یعنی باور داشتن و در اینجا در ابتدای جمله اومده یعنی باور داشته باش in در yourself خودت believe in yourself خودت را باور داشته باش believe in yourself Believe in yourself. Do you believe me? Do you believe me? Do you یعنی آیا شما این کار انجام میدید؟ ساختار سوالی با استفاده از فعل کمکی do. Believe باور داشتن، اعتقاد داشتن. می مرا. Do you believe یعنی آیا باور میکنی؟ می مرا. do you believe me آیا حرف مرا باور میکنی do you believe me do you believe me hold hold نگه داشتن hold Take a breath and hold it. Take a breath and hold it. Take a breath یعنی نفس بگیرید، نفس بکشید. And و hold نگه داشتن it آن را. Take a breath نفس بکشید and hold it و نگهش دارید. Take a breath and hold it. یک نفس بکشید و نگهش دارید. Take a breath and hold it. Take a breath and hold it. Would you please hold my hand? Would you please hold my hand? Would you یعنی آیا ممکنه شما این کار را انجام بدید؟ Please لطفاً hold نگه داشتن my hand دست من Would you please hold my hand? آیا می شود دستم را بگیری و نگه داری؟ Would you please hold my hand? Would you please hold my hand? Today Today امروز Today Today is my birthday. Today is my birthday. Today یعنی امروز is است my مال من birthday روز تولد. Today is my birthday. امروز روز تولد من است. Today is my birthday. Today is my birthday. I am free today. I'm free today. I am free یعنی من آزادم سرم شلوغ نیست کاری ندارم today امروز I'm free today من امروز آزادم من امروز کاری ندارم I'm free today I'm free today bring bring آوردن موجب شدن رساندن به bring bring me some cold water please bring me some cold water please bring یعنی آوردن در اینجا می برای من some مقداری cold خنک یا سرد water آب cold water یعنی آب سرد some cold water یعنی مقداری آب سرد bring me some cold water please برای من مقداری آب خنک بیاورید لطفاً Bring me some cold water, please. Bring me some cold water, please. What should we bring? What should we bring? What یعنی چه چیزی should باید we ما bring آوردن What should we bring یعنی ما چه چیزی باید بیاوریم مثلا اردویه یا جایی میخواید برید بعد میپرسید ما چه چیزی باید بیاوریم میگید What should we bring ما چه چیزی باید بیاوریم What should we bring What should we bring happen happen اتفاق افتادن رخ دادن happen What is happening? What's happening? What is یعنی آن چیست happening در حال رخ دادن و در حالت ing فعل happen happening میشه What's happening چه اتفاقی داره میفته داره چه اتفاقی رخ میده What's happening چه اتفاقی دارد میافتد What's happening What's happening? Do not let that happen again. Don't let that happen again. Do not let یعنی اجازه نده that اون happen اتفاق بیفته again دوباره Don't let that happen again دوباره اجازه نده آن اتفاق رخ دهد Don't let that happen again Don't let that happen again. Next. Next. بعد بعدی کنار. Next. Who is next? I am next. Who is next? I'm next. Who is یعنی چه فردی است؟ Next بعدی مثلا تو نوبت یه جای ایستادید میگه Who is next؟ میگه بعدی کیه؟ نفر بعدی کیه؟ بعد یه نفر میگه I'm next. من بعدیم. من نفر بعد هستم. Who is next? I'm next. نفر بعدی کیست؟ من نفر بعد هستم. Who is next? I'm next. Who is next? I'm next. I will pay the money next time. I will pay the money next time. I will pay یعنی من پرداخت خواهم کرد ساختار آینده ساده است the money اون پول رو اون پول مشخص رو next time next یعنی بعدی time یعنی دفعه یا زمان next time یعنی دفعه بعدی I will pay the money next time دفعه بعد پول را خواهم داد. I will pay the money next time. I will pay the money next time. Without Without بدون Without I cannot live without you. I can't live without you. I cannot یعنی من نمیتوانم live زندگی کردن without بدون you تو without you یعنی بدون تو I can't live من نمیتونم زندگی کنم without you بدون تو I can't live without you من بدون تو نمیتوانم زندگی کنم I can't live without you I can't live without you I like coffee without sugar. I like coffee without sugar. I like coffee یعنی من از قهوه خوشم میاد یا قهوه دوست دارم. Without بدون sugar شکر. Without sugar یعنی بدون شکر. I like coffee without sugar. من قهوه را بدون شکر دوست دارم. I like coffee without sugar. I like coffee without sugar. Before Before قبل از پیش از سابق Before Come home before nine. Come home before nine. کام یعنی آمدن در اینجا در ابتدای جمله اومده فعل و ساختار امری هوم خانه کام هوم یعنی به خانه بیا before قبل از 9 ساعت 9 before 9 یعنی قبل از ساعت 9 به جای 9 میتونید هر عددی رو قرار بدید طبعا come home before 9 قبل از ساعت 9 به خانه بیا come home before 9 come home before 9 You must be back before 10. You must be back before 10. You must یعنی تو باید یه کاری رو کرده باشی. Be back برگشته باشی. Be بودن back عقب یا در اینجا برگشته. You must be back یعنی باید برگشته باشی. Before قبل از 10 ده. Before 10 قبل از ساعت ده. You must be back before 10. باید قبل از ساعت ده برگشته باشی. You must be back before ten. You must be back before ten. خدا قوت آفرین بر شما عزیزان تلاشگر و خستگی ناپذیر که همچنان قوی دارید ادامه میدید در تمرینات شرکت میکنید و با صدای رسا تکرار میکنید همونطور که گفتیم نگاه کردن فردی که در حال تمرین در باشگاهه در بدن شما اتفاقی ایجاد نخواهد کرد یادگیری زبان هم دقیقا مثل تمرین کردن بدنی و دقیقا مثل باشگاه رفتنه اگر میخواید یاد بگیرید اگر واقعا میخواید اعتماد به نفستون بره بالا اگر میخواید واقعا رشد بکنید حتما عبارتها و جملات و لغتهایی که خدمت شما تقدیم شد رو در قسمت کامنت بنویسید که اعتماد به نفستون رو ببرید بالا که نشون بدید من در دنیای واقعی جرأت و جسارت این رو دارم که یک لغت رو بنویسم یک جمله رو بیان کنم و همچنین با صدای رسا تکرار کنید و وقتی که میخواید خودتون رو محک بزنید لازمه که صدای خودتون رو ضبط بکنید و وقتی که صدای خودتون رو ضبط کردید با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباه بیان کرده بودید بتونید اشتباهاتتون رو پیدا بکنید و اونها رو رفع بکنید نه جادو نه معجزه است نه چیز عجیبی کافیه که طبق این روش تمرین بکنید و از روش طبیعی استفاده بکنید برای یادگیریتون در واقع طبق همین روشی که دارید مشاهده میکنید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان برای اینکه ما را همراهی و حمایت میکنید و انگلیسی مثل آب خوردن رو به دیگران هم معرفی میکنید. آرزوی ما برای شما عزیزان و خانواده محترمتون تندرستی، خورسندی و خوشحالی است در هر کجای دنیا که هستید.